Ελάτε, ελάτε, ποια είναι η ομάδα είναι, ποια είναι εδώ. Ελάτε. Ωραία, και χαβά είμαστε. Μπαίνουμε, μπαίνουμε, μπαίνουμε. Η ομάδα του Γιάννη έχει μείνει με δύο άτομα, έτσι, εγώ και ο Φιάλτης είμαστε. Σοβαρά. Θετικό. Περιμένετε πετάω grenade. Grenade μπροστά. Θέστε κάτω. Grenade, grenade, κάτω, κάτω, κάτω. Να μπω μπροστά σου καλύτερα. Και δεν μπαίνεις. Πειρά. Πού είπε. Δεν έχω ιδέα. Τον βλέπω, τον βλέπω. Πίσω από το φράχτη έχει πέσει, πρέπει να άλλο ένα. Να, Έχω ρίξει το Ανοιχτείτε, ανοιχτείτε, ανοιχτείτε. Όχι, βολ. Ελάτε, περάσει το φράχτη. Πέστε κάτω, πέστε κάτω από το βίντεο. Περάστε το φράχτη, Αρχίδια σμόκ, ρε. Λεωνίδα. Λεωνίδα. Λίγο, λίγο, λίγο. Λεωνίδα, πού είσαι. Ωραία, Πάμε, πάμε, πάμε. Πάμε, θα ποσάω, θα ποσάω. Πασάτε, ρε. Μπρες κανείς από μπροστά μου. Γκράμος, φέρεις μου φορά. Κινούμε, τι κινούμε. Μην πάρεις κανένα από μπροστά μου. Έχει μια επαφή που έχει κολλήσει στο... Έλα, άστε με, έλα Στο Πού είναι, πού είναι. Το κρανίδι πίσω από τον τοίχο και εκεί πρέπει, παίζει να υπάρχει κάτι. Κόπη, κρανίδι πίσω από τον τοίχο. Ουι, μπλε. Μαλάκα είναι ο τοίχος. Ναι. Αλλά το πάρτε point. Αλλά το Πάμε εις Τι σκάνε τώρα. Το τέτοιο του τάγκ έσκασε. Επαφή μπροστά, επαφή μπροστά. Έπεσε. Αν θέλετε βάλτε λίγο χόρτα γιατί πάλι να βλέπω ότι μπαίνουν μέσα στο κόμμα ρε φούσι τα μπάσταρτα. Περνάμε, κομμάτ, περνάμε αριστερά του δρόμου. Κόπη, κόπη. Άντε γκάμου, σου έπεσε. Και το όχημα που πρέπει να κινηθεί αν θέλει μέχρι εδώ που είμαστε είναι κλεία. μπροστά, south πάμε να τα καθαρίσουμε. Θέλω λίγο... Ε, θα ξεκινήσουμε τώρα λίγο με, τα... με το πεζικό εδώ πέρα, θα κάνουμε λίγο ένα πέρασμα. South east σας πείτε, μπορείτε μας, αν υπάρχει κάτι. Επαφή, north east. Δεν τα πειραμαχικά του σύμφωνα όμως τους κάνει. Ναι, ναι. Πού είναι η μαλακία. Ξέρω ότι είναι η μαλακία τώρα. Περνάω, περνάω. Δεχόμαστε, κόβει, Δεχόμαστε από εσά αυτή Το τσεκ. Δεχόμαστε από εσά αυτή Το κόκκινο καρνό πέστε. Δίπλα στον κόκκινο. Αρχίζουμε αυτό το σίλκα μπορεί να έχει μέσα 2,5 εκατομμύρια περίπου. Ε, σίλκα είναι. Πρόσεχε, Είναι και ένταμψα τα δέντρα, πρέπει να τον αφήσω. seguros. Permanent forward down, I μπορώ να μάλλα κάνω. Λοιπόν, ακούστε. Λοιπόν, ακολουθούμε West, εκεί που βάρε τώρα το, το ελικόπτερο. Για ρίξε, για ρίξε μαζί κύριε φίλε, για να μπούμε, γιατί θέλω να μπούμε εκεί πέρα, να κάνουμε τον κύκλο των κύκλων, γιατί είναι πολύ ανοιχτό εδώ. Ε, ρίξε, δύο χάιντρα, μία αριστερά και μία δεξιά του δάσους. Να πιάσει φάσμα. Αν και δεν βλέπω κίνηση να σου πω την αλήθεια. Ναι. Λοιπόν, ε, θα πάμε εκεί στο, στο, στο σκασμένο σύλικα και θα στρέψουμε αριστερά για να πάρουμε όσο πιο λίγο απόσταση γίνεται. Τα σκασμένα σκάνε ακόμα, ε. Οκ, okay, ναι, ναι, προχωρήστε, ναι. καλύπτουμε τα νότα και ερχόμαστε κι εμείς. Έλα δω Μόγκο, να πάρεις πόντα εδώ στην τελευταία πολυδερκία. Ωραία, έρχομαι. Όχι, άκυρο, άκυρο, θα το σπάσουμε ευθεία, θα το σπάσουμε ευθεία. Λοιπόν. Θα το παίξω λίγο ήρωας. Λοιπόν, είστε μαζί μου όλοι. Είστε όλοι μαζί μου τόσο την ομάδα του ναι. ΜΟΚ Αλλά πάμε. Θες να μείνουμε να σε καλύψουμε ή να προχωρήσουμε κι εμείς. Ντούρα. Ναι. Κόπη. Μαλάκα. είμαι στο σπίτι. Να ακολουθήσουμε. Ναι. Κοίτα πόσο σώθησε. Πέταξε από την βομβίδα. Κατά λάθος. Πού. Πού είπε. Κότερ κόβες. Τζο, χτυπήθηκες. Χτυπήθηκα μαλάκες. Κάτι φάγαμε. Κάτι φάγαμε εδώ πέρα. Κάτι φάγαμε. <coughs> από South. Από South. Ποιος έχει γκρενέτ να πετάξει out και να πει κάτω. Τον βλέπω, τον βλέπω. Θα πετάξω Είναι πίσω από το πτώμα. Πρέπει να σπέσει. Δεξιά από το όχημα έχει, έχει έναν τύπο που μέσα στα δέντρα που, είναι front. Δεν ξέρω αν έχει RPG, να έχει το νου του. Τι είπες, δεν πες. Δεξιά από το όχημα μέσα στα δέντρα και ένα τύπο που σέρνεται, δεν βλέπω ανεξαρτητή να έχουν το νου του. Κάνε όπως Φύγε τελείως. Ήταν μία, μία η ώρα από το όχημα, ακριβώς μία η ώρα από το όχημα μέσα στα δέντρα. Στο κόκκινο ρίχνεται. Όχι, όχι στο κόκκινο. Α, ναι, ναι, ναι, εκεί, εκεί. Ναι, ναι, καλά το πες, καλά το πες. Ε, οκ. Okay. Ρε, δεν κάνω πλάκα, σου λέω μπορεί να έχουν έρθει από την 15 άτομα. Είστε έχει μακριά με στα δέντρα. Όχι, δεν βλέπω τίποτα. Πολλά. Έκαισε τον ερωισμό μου με το smoke. Θε Θες να πάμε στο αφήσει τα επόμενα κλειδιά. Ναι, είναι τα πυρομαχικά του Σίλκα. Λοιπόν, Λεωνίδα που είσαι. Λεωνίδα που είσαι, λοιπόν. Ε, Λοιπόν, ακού... Λοιπόν, ακούτε με. Ε, Monk και Ραφ θα έρθετε μαζί μου, θα περάσουμε απέναντι, θα πάμε, θα πάμε απέναντι εκεί στο Μπαρν. Καθίστε εδώ, θα σας πω ποτέ. Κάνω μικρό υπάκρα. Πού? κι πάλι δεν wyciągnę? Kaldı yoraksın πρώτα δεν Problemini yaptın kaldı. Τέλειωσε όλο. Μαλάκα, πόσο άτομο ήταν από εδώ πίσω. Ναι ρε, σφαγή έγινε. Όλοι. Ξέρω εγώ. Λοιπόν, ελικόπτερο μ' ακούς, εκεί που θα σου ρίξω smoke, τέρμα εκεί πίσω υπάρχουν επαφέ που δεν μπορούν να κάνουν. Να έχει το νου σου. Πω πω. Πουμ! Ναι, ε, κάπου εκεί πέρα υπάρχει επαφέ να έχει το νου σου. Όχι μα, κοίτα εκεί πέρα στο πράσινο καπνό πρέπει να υπάρχουν επαφέ. Κρατήστε λίγο μάτια, θα περάσουμε. Όχι εκεί πέρα, θα περάσουμε προ τα εκεί. Να έχετε το νου σας. Λοιπόν, ράφεις εδώ. Ναι, ναι. Ωραία, λοιπόν, θα ανοίξω smoke. Κάτσε που είσαι. Θα ανοίξω smoke εδώ πέρα. Με το που το ανοίξω φεύγουμε. Λεωνίδα, έτοιμος. Πέντε εκατομμύρια πώς, πάμε. Πιάνω αριστερά την μπαρ. Πιάνω αριστερά την μπαρ. Αριστερά την μπαρ είναι η δική μας. Πάμε. είμαστε εμείς μαζί. Πάμε, Όχι, πάμε, πάμε, αριστερά την μπαρ. Με το που φτάσουμε θα βάζετε στο δεξί το κτίριο μέσα και ένα χαβάι φύγε στον άσπρο τον καπνό πίσω στην πόλη. Λίγα είπες μάλλον. Ωραία, ελάτε αριστερά. Περνάω, περνάω, περνάω. Να ναι, ναι. Kulak bağlı